Телевизор Sony Bravia. Наслаждайтесь превосходным качеством изображения с поддержкой 4 k HDR и 4 k процессором X1. Бланка Deluxe. Улица Ленина, 64. Телефон 68 12. 12.